Casas TV présent Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur Cassos TV pour une toute nouvelle vidéo avec cette fois-ci le grand retour d'un de vos Cassos préférés, j'ai nommé Galveyoche Euh, oh, bonjour je crois. En effet mes chers viewers, je suis encore vivant et ici on va vous présenter de quoi on va parler du coup. Euh, je sais pas, T'as une idée, toi J'ai oublié mon carnet de notes. Bah, c'est très simple, comme moi je sais que si c'est la queue Nintendo, on va bien sûr parler de jeux Nintendo. Oh non, pas encore Mais bon, c'est des jeux euh, qui sont adorés par euh, nous, non seulement nous deux, mais aussi... Mais c'est Paper Mario Sticker Star, bien sûr Ce jeu que tout le monde adore Ouais, euh... Au revoir mais sérieusement, je veux bien entendu parler des deux premiers Super Mario Galaxy sortis sur la Nintendo Wii en 2007 et 2010 respectivement. ah bon, il y a un Mario Galaxy 3 prévu Oh non, je suis tellement ah, déçu. Bah, ça existe, ça s'appelle Mario la 2. Ça ne compte pas Donc, il s'agira d'un débat auquel vous, les viewers, vous pourrez participer. Pour cela, vous avez juste à dire votre avis dans les commentaires sur quel est le meilleur Mario Galaxy. A noter que, dans nos jugements, on ne se basera pas sur les graphismes, parce que bon, les graphismes de la Wii... Euh, euh, voilà. Hein. Et surtout, c'est exactement les mêmes racines. Il y a genre littéralement quasiment des différences. Donc, euh, ouais, euh, ne sortez pas l'argument du le 2 parce qu'il est plus beau que le 1. C'est même pas vrai en plus. Il y a des l'eau dans le 2, elle est plus moche le 1. Genre vraiment, sans ironie. Donc, notre jugement se basera sur le gameplay, le level design, les environnements, les différentes mécaniques implémentées dans les niveaux qui sont assez originales en général. Mais aussi, on va parler du lore, et aussi l'ordre des musiques, parce que les musiques c'est très important. Et aussi l'importance de Yoshi dans les deux jeux respectifs. ok, je fanatise un peu, mais vous inquiétez pas, il y aura une différence. En sachant que moi, je vais défendre Mario Galaxy 1 et Yosh, quant à lui, défendra Mario Galaxy 2. À ah, quel meilleur jeu de tous les temps et pour le tout premier argument, on va se baser sur le lore respectif des deux jeux. Ouais, parce que Mario est une franchise réputée pour avoir un lore insane, hein, n'est-ce pas Pour rappel, le lore de Mario Galaxy 1 est centré autour de Harmony, tout nouveau personnage introduit dans la franchise Mario, qui est aujourd'hui le troisième personnage le plus populaire de Mario d'après des sondages assez récents. Et euh, personnage très apprécié par les petites filles de 5 ans aussi. Bah ouais, c'est Elsa euh, de Mario quoi. Tout commença il y a très longtemps, lorsqu'une jeune fille est née au sein des étoiles. Et c'était une jeune fille qui malheureusement avait été abandonnée par ses parents que l'on ne connaît même pas. Ah, ils sont allés chercher de lait Non Ils sont morts Laisse l'ambiance s'il te plaît, merci. Elle rencontra par la suite un petit luma qui se sentait tout seul. Elle engagea la conversation avec lui, et tous les deux devinrent les meilleurs amis du monde. Harmonie était une jeune fille passionnée par les étoiles et la galaxie en général. Et c'est alors qu'elle utilisait un télescope puis qu'ensuite elle créa un vaisseau spatial pour que elle et le Luma aillent explorer la galaxie ensemble. Harmonie était toujours dans la quête de retrouver sa mère, mais malheureusement, elle n'y fut jamais parvenue. Mais pour combler cette tristesse, heureusement, elle et le Luma commencèrent tous les deux à construire des maisons. Et c'est comme ça que plein d'autres Lumas arrivèrent pour vivre avec eux dans un monde paisible, où Harmonie pourra être celle dont elle a toujours rêvé, être une véritable mère protectrice. Mais malheureusement, la planète que Harmony et le Luma avaient bâtie ensemble était devenue trop petite pour accueillir tous les autres Lumas. Et c'est ainsi que le Luma originel, c'est-à-dire le premier qu'Harmony a croisé, décida de fusionner avec la planète pour former l'observatoire, hub central du jeu que l'on connaît actuellement. Et bah regarde il a quoi nous mettre sous la dent Bah il y a Luma, Harmony, bah il, est perdu et en fait il revient à sa mère à la fin du jeu. Et il y a, Patrick, Luma aussi, trouvé un, Ouais. Et c'est la raison à mes yeux pour laquelle Mario Galaxy 1 dépasse très largement le second plus. C'est pour le lore. Je sais que les jeux Mario, c'est pas réputé pour leur lore en général, à part les Mario RPG et les Paper Mario à la limite. Mais à partir du moment où t'as un jeu Mario principal, avec une histoire centrée autour d'un personnage excellent qui est Harmony, une histoire qui est elle-même très bien écrite, qui peut plaire à tout le monde, peu importe son âge ou son sexe, moi je trouve ça juste magnifique. Ouais bon, tu dis centré, je rappelle que cette histoire reste dans un hub totalement optionnel, débloqué euh, au fur et à mesure du jeu. Le deuxième point qu'on va aborder à présent, c'est les OST, Original Soundtrack. Pour ma part, étant très attaché au premier Galaxy, j'adore toutes les musiques en général. Mais les musiques que je préfère, surtout les musiques d'ouverture, de cinématiques d'intro et de fin, et surtout les musiques des boss. Ce sont des purs chefs-d'œuvre. Surtout la musique du dernier combat contre Bowser. Non mais écoutez ça deux secondes. La l'orchestre qui joue, ils ont fait leur maximum pour rendre la scène du combat final épique, malgré que le combat lui-même ne soit pas spécialement dur. Pour ma part, c'est surtout les musiques de niveau que je trouve phénoménales, et je vais en citer un petit best-of D'abord, nous avons Yoshi Star Galaxy. Alors oui, il y a Yoshi, mais surtout pour son rythme joyeux et énergétique. Et enfin, quand on monte sur Yoshi, bien entendu, la musique gagne ce petit ajout qui la rend juste essière. The Plan Galaxy, qui est juste une mélodie qui est très plaisante à entendre en général. Et enfin, Court Galaxy, qui juste accentue cette sensation de commencer une aventure juste extraordinaire. Donc bon, pour les musiques, difficile de débattre, parce que j'adore les musiques du 1, mais aussi celles du 2. Oh, les communistes, on prend partout, là. Heavy! Oh shit! What the fuck is this? It is just my literature reading! Literature reading? The cover is red like commie blood. You should not judge a book by its cover, soldier. The cover literally has a hammer and sickle on it. It could just be book about farming. Et enfin, nous allons parler de ce que je trouve est un élément très important dans un jeu Mario, le gameplay. Logique, c'est LA raison numéro 1 pour laquelle tu joues à un jeu Mario, le putain de gameplay. Déjà, on va commencer par les niveaux. Et un gros truc qu'on peut remarquer avec le 2, c'est que ce dernier a beaucoup plus de niveaux. Attends, c'est ça ton argument Plus de niveaux Et pas que ça, mon cher. Principalement, le 2 est bien plus symétrique dans ses niveaux. Laisse-moi élaborer. En effet, le problème du 1, c'est que t'as 15 niveaux qui ont 6 étoiles, cependant le reste a seulement une étoile. Bon, à part l'île flottante, incroyable. Euh, ceci est un problème pour moi, parce que euh, s'il y a un niveau qui euh, m'a l'air intéressant, comme par exemple les sables mystérieux dans le premier jeu, cependant qui a seulement une étoile, je passe pas assez de temps. Par contre, c'est un niveau qui me fait chier et que celui-ci n'a ah, pas seulement 6 étoiles, non, 7 étoiles comme <clears throat> l'île sablonneuse, là j'ai un peu plus de problèmes. Un peu pour le 2, ce dernier possède 2 étoiles pour ses galaxies entre guillemets petites et 3 étoiles pour ses galaxies grandes. Cela veut dire que si une galaxie grande est pas très amusante à jouer, elle sera que 3 étoiles, alors qu'une galaxie petite sera quand même 2 étoiles et donc ne sortira pas comme du potentiel gâché. Autant à ça que le 2 non seulement a plus d'éléments variés, mais aussi aussi rajoute des éléments en plus pour varier le gameplay, et c'est là que rentre mon perso préféré en jeu, Yoshi Ouais, alors Yoshi est une très bonne idée d'implémentation dans le second opus, je ne dis pas le contraire. Mais les niveaux verts, c'est un peu chiant parce que tu finis par t'y perdre, t'as plein de trucs, tu sais pas où aller. Je préfère un niveau linéaire, franchement. Au moins, je sais où je vais. Et le premier Mario Galaxy a implémenté déjà en soi de très bonnes idées de gameplay. Bon, sauf le champignon ressort. Ah. On se dire qu'ils sont débarrassés de la fleur de glace, un truc ultra simple, tu peux littéralement faire des sauts muraux sur des cascades et patiner sur de l'eau et tout, pour un truc qui a une maniabilité de bite, littéralement, je m'amuse plus à utiliser des portions euh, de champignon ressort sans champignon ressort qu'utiliser le champion ressort lui-même. Ça quel point ce power-up est nul En plus, le design est vraiment pas original. Mais c'est le seul power-up qui est nul. Tous les autres power ups dans ce jeu sont bien magnifique transition, mon cher, parce que on peut en parler, mais les pauvres ouh, ils sont bien La fleur nuage non seulement permet à Mario ou à Luigi euh, de créer euh, des plateformes euh, supplémentaires quand ce dernier tournoi, mais aussi les rend plus légers, ce qui les rend, quelque part, plus marrants à jouer, je trouve. Il y a aussi le banger qui est le champi roche, qui met à Mario ou Luigi de rouler t'as une boule de bowling. D'ailleurs, il y a même des portions dans le jeu où tu dois rouler sur des, espèces de monstres qui... très satisfaisantes. Et vous souvenez de Yoshi et eh bah ben, c'est bien, car lui aussi a ses propres power-ups. En effet, ceci ci permettent de, par exemple, révéler des passages secrets, le faire gonfler était une création très macabre de DeviantArt. Et enfin, bien sûr, le meilleur, le piment qui lui permet de courir aussi rapidement que Sonic Ouais, surtout que Mario Super à Sonic, tout le monde le sait. Et c'est ainsi que j'attribue, grâce à ses environnements plus variés et ses mécaniques plus profondes, le point du gameplay au 2 même si le premier Galaxy n'implantait pas les aussi bonnes idées qu'on a dans le second opus, notamment avec Yoshi, il implémentait en soi déjà de très bonnes mécaniques qui restent encore très plaisantes à jouer en 2022. Mais attends, j'y pense, il y a un point qu'on a absolument pas abordé, les boss. Bah mec, tu m'as vraiment disputé sur ça Ils sont tous des bangers Non, non, non, sauf le glaçon roi, là, bizarre. Ouais, il y a aussi l'espèce de lézard princesse dans le 2. Alors je suis désolé, mais quand je vois ça, on dirait la cousine de Nico Kado Avocado. Aïe. Mais les boss restent tout de même un élément clé du gameplay des deux jeux Super Galaxy. C'est pourquoi, encore une fois, on est obligé d'attribuer le point aux deux jeux. Et voici, dès à présent, notre top 5 des boss préférés de Mario Galaxy En cinquième place, pour ma part, j'ajouterai Kingfin, le requin squelette issu de Super Mario Odyssey. Attends, pas Odyssey hum. Non, pas Mario Odyssey Bref, je disais, le requin squelette du niveau aquatique de Super Mario Galaxy 1. Ce boss est juste épique. Bien meilleur que Jaws. En numéro 4, moi je mets le boss caravé Ah, c'est un insecte. Voilà, c'est tout. En plus, c'est vraiment il est stylé, il te, il te pond des bombes dessus. Des espèces de ciseaux en dents Ouais, très cool quand même. En troisième place, la grande taupe qui fait penser à Minotaupe de Pokémon, j'ai nommé le roi Mousse. Enfin, il s'appelle le Major Burros en anglais, mais je trouve que ça fait pas aussi stylé qu'en français. En deuxième place, nous avons Rolodilo, le seul boss de cette liste en... qui est de Mario x Mais ne vous inquiétez pas, les autres euh, restent de banger. Non seulement il est très mignon, mais aussi il fait très peur. Après tout, imaginez, vous avez un énorme armadillo de environ 4 mètres de haut qui commence à vous rouler dessus à une vitesse énorme euh, avec une carapace remplie de piques et tout. Ça doit faire peur quand même. Et la première place est dédiée à Boulder Geist, ou Poltan en français. Vraiment non, un peu à chier hein. ça le rend beaucoup moins stylé parce que putain qu'est-ce qu'il est stylé C'est un fantôme qui a amassé des roches pour euh, se faire en tant que corps, et il est capable de, manier ses roches pour en faire des mains, et les balancer à Mario. Et aussi les bouts noirs. Ils sont géniaux. Oui. C'est le boss que j'ai le plus aimé affronter durant mon enfance. Et après tout, n'oublions pas quand même sa comédie blanche où il faut le battre sans se prendre aucun point de vie. Et sachant que son combat est quand même assez long, ça peut être euh, un peu difficile quand même. C'est un boss de Dark Souls à ce stade-là. Il y a même un design d'un boss de Dark Souls. Pour conclure, bah, il n'y a pas vraiment de gagnant en fait. Les deux jeux sont magnifiques. Mais le gagnant, c'est vous qui allez décider de le définir. Pour cela, indiquez dans les commentaires quel est le meilleur Mario Galaxy entre le 1 et le 2 selon vous. Allez, les Fan, là, réveillez-vous En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenu. Je vous dis à la prochaine. Ciao Regarde Chainsaw Man